ceremonilåt eller en gånglåt kanske det är. Ceremonilåt eller gånglåt efter Perssons. Jag lärde mig den av Perssons och det är då säkert 30 år sedan. Men eh, den dyker upp och så glömmer jag bort den och så dyker den upp. Så att eh, det är, det är någonting med den. Den går i C-dur. Och att jag inte vet om det är en gånglåt eller en ceremonilåt. Jag tror att Perssons kallar den för gånglåt men det beror lite grann på tempot. Spelar du sakta då blir det mer som en ceremonilåt. Och spelar du lite fortare så blir det en gånglåt. Eh, C-dur och den går ungefär så här då. Thank you. varieras lite grann. Den går i C-dur i första reprisen, men andra reprisen går i G-dur. Så det är så. Eh, och tempot nu, det blev väl någonstans mitt emellan gånglåt och ceremonilåt. Eh, men vi tar den lite riktigt sakta. Då. uma rara. slutet tar jag ett G-dur-ackord då. G, D, B, G. G, D, B, G. Men eh, det måste man inte göra. Och det är flera sådana där ställen man kan lägga till någon extra ton. Eh, och då får man ju tänka lite ackord va. C-dur-ackordet. Till och med ett D ingår i C-dur-ackordet. Så att då kan man... Alltså C och E. Eller till och med... D, E, C. Men det där är sånt som du får trixa med lite själv. Jag tar den en gång sakta utan allt. Bara meloditon. det, blev för svårt. <laughs> De här måste vara med. kan ta lös sträng, Men tar jag lillfingret så har jag närmare till det där. låta E-strängen vara med för det ingår i C-dur-ackordet. Och så går det över i G-dur. lite häftigt. Men okej, okay. vad har vi gjort nu då? Vi har spelat låten, vi har spelat sakta. Jag kan inte göra så mycket mer nu va? Jag kan dra den sakta med allt om jag klarar av det. första reprisen. Jag går vidare. Andra reprisen. Ta den en sista gång och då är frågan, ska jag ta den i ceremonilåtstempo eller gånglåtstempo? Jag tror jag tar någonting mitt emellan. Så får du välja själv sen. varje Jag tror att du har tillräckligt med <clears throat> information, om man säger så, för att göra din version av den här låten. För det är det som räknas, eller hur? Tack för idag. Slut för idag. Nej, man, tvärsom är det väl. Slut för idag. Tack för det. Nej, Ja, det funkar åt båda hållen. Vi ses när vi råkar. Eller hur? Hej då.